Eli joo, tässä on iPhone, millä otetaan videota ja se saatetaan, jos haluaa vaikka nyt tässä meidän somepediassa, niin lähettää YouTubeen. Niin aluksi jos laitetaan video päälle tuosta, kuvataan ihan vaikka noin, tiedätte. Hyvä ottaa muualtakin vaikka. Laitetaan pausenne se. Sitten tota, mennään kuviin missä täällä on. Tuolla. Kuviin se on tallentunut sinne se video. Mennään etsimään se sieltä. Otetaan se videon kohta. Sitten tässä tulee aina tuommoinen neljä, missä on nuoli, että siellä on se semmoinen paikka, että mihin kaikkialla niitä voi lähettää tai liittää. Että ihan lähetä YouTubeen. Ja sitten tähän just videon nimi. Laitetaan sukella someen 2012. Siinä yksityinen, julkinen tai julkiseksi. Ja sitten siitä kun tää on tehty, laitettu nimi ja otettu video, niin ihan julkaise. Jos se... Ahaa. Hmm. ne muuta lakit? Mikä se on? Mitä tuohon kuuluu laittaa? Se on se seuran... Ää, mitä toi takit tarkoittaa? Niin, se löytyy netistä? Ai niin, vaikka some. Media. Joo, nyt se olisi siis hyvä. Nyt sitä valmistellaan ja sitten se lähetetään sinne YouTubeen. lataa hetken. Nyt voidaan katsoa se siellä YouTubessa. Joo, paina vaan se ensi ylsi. Ja täällä sen sitten pitäisi löytyä ei ole vielä siinä yleensä kestää jonkun aikaa, saattaa päiväkin kestää, niin kun se on siellä nähtävillä, mutta se on nyt siellä YouTubessa. Että se oli siinä.